मम्मी क्या मेरे लिए बॉयफ्रेंड खोज देना तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड हाँ खोज दे हाँ खोज देना हाँ खोज दे हाँ सबको भैया बनाती रहती हो और हम तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड खोज दे <laughs> खुद ही खोज लो अपने लिए म्यूजिक